кім кім салғанын кімнің атымен салғанын бәрін жазып тұрыңдар қазір қайталап қайталап айта береміз біз көкпар көтеріліп келе жатыр құрметті азаматтар көкпар көтеріліп келе жатыр қазір білеміз мұханжан қойшы камераны да туралады таста сабыр сабыр сабыр салымды беріп аламыз асықпаңдар асықпаңдар асықпа асықпа асықпа Тарық балуан кімнің аты? Ау! О, Қарабаса Оран Мұрзаның атыменен Серік балуан салды төменгі он жеті мыңды бер атекесіне, атекесіне. міне келді, келді, келді. Жаманғали кімнің аты? шойхан Қара. біреу біреу біреу біреу келуінің біреуін қылып оны он жеті мың